Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Sambal Benyadian Pada kesempatan kali ini kita mempelajari nanyam Model anyaman diamond plus Menggunakan kertas rotan Saksikan terus videonya